Yes. saluto al cio e ni vodia via dio kai hodia de nove mi havas a eh, espranto studo rondon ci tie kai dai o veras ku mute da pizza kai jam estas pizza do bonege estas mute ke pli da pizza <laughs> do tio estas via nova vorto por la tago ci estas pizza ci tio estas a muze char la pasintan po ion ni ne havas um, ion por manji kai dima de ci ah, bone mi chetos pizza kai evidente ili ambao estas malsata do ili chetos pizza kai max sendis al mi mesaj on kai dis Ĉu vi kredas ke mi aĉetu picon? Do ni ĵus finis nian Esperanto lecionon, kiel vi povas vidi ĉi tie. Mi simple klarigis la diferencon inter ĉi tiuj tempoj, mi supozas am kaj ankaŭ ni uh, faris komencantan lecionon kaj post tio ni faris intervjuon kun iu alia. Fakte poste kiam li ne parolas kun aliaj, uh, mi intervjuos lin por vi. Rigardu ĉi tion. Liaj haroj estas purpurigitaj. Ili estas pli helaj nun. <laughs> Do nie eta grupo ci tie iom post iom crescas kai hodio estis lo plei grande conveno gis nun. Kai fakte mi volos montri al vi calcain parto per I think this is other Mi estas Orlando Raola, mi estas via amico jam de longe. Ah, mi ne certas pri tio. Mi estas tre kontenta esti en Sineo. Ja, ja, kaj en mia YouTube kanalo. Ĉe furbo de Pacifiko kaj via YouTube kanalo. Ĉu mi kredas ke Sineo estas la ĉefa urbo de Esperantujo? Mi. Ah, kompreneble se la Saro aŭ la. Un momento, un momento fec al vi quiet ne faru gin chi fun okay do mi mi vidis lin veni dorse <laughs> am do ki vi pensas pri ni bella lando via bella landego char fakte temas pri tuta kontinento estas mirinda uh, mi jam havas la sperton de la uh, malproxima nordo kai eh, poste de la malproxima sudo kai kiom da ki vi volas kai <laughs> pardon me es es problema ciam ki mi filmas kai venas kai li volas en meti sian fingron en mian pugon <laughs> oh <laughs> je do fakte timo bien pugon Ankaŭ en Usono al lernejanoj faras la bankstro mia almeno ne en mia mi devas diri che tio ne okazas en Aŭstralio ĝi okazas in Kaujo nur in Kaujo <laughs> Almeno ne è alle ne. Ci questo mondo a zero. Tutto fenomeno. Ci visti a che che un mondo di ya messo in Australia. Un un una settimana. Tutto un una settimana. Vi ha te gigas di un eh. build on the Australia. <laughs> Regarde. Ma che asia. Ti ho cultura significa sterli, rights bar per vedere casa salvia. Questo tutto in pana ferro. <laughs> Kion vi volas fari poste? Kion vi uh, fluidos de Sineo? Uh, de Sineo mi flugos uh, sabate al Melbourne. Ok. Kaj ču vi intensos ar incontigi con esperantismo itie? Mm, Bedaurinda, mi dis nun ne ricevis respondon de tiui al kiui mi petis, sed eh, Dimitri diris ke li helpos al mi pritio. Ču, Joao el Melbourne, evri povos rincontigi? Ciao, ciao. mi dis, mi sendis uh, peton al plura che ne ni respondis Borders Canada, Fort Rocky State. Oh! Kiel mi farta! <laughs> Mi fartas bone, parola! Vi estas en ordo? Oh, yes, oh, yes! Oh, vi, vi devas nun diri ion in Esperanto, char antaue... Ni... Uh, ni uh, paroli parolis uh, pri uh, signolingvon en uh, Usono kai in uh, Australio um, ili estas tre malsama. Ja, yeah, ja, yeah. um, Kai Um, fakte mi havas demandon por vi mem. Kiom longe vi studas Esperanton? Ah, ehm, uh, cerca eble unu monato. Unu monato. Unu monato. <laughs> Eh, Do se vi estas sen espera esperantisto, simple memoru ke estas esperantisto ĉi tie. unu Check this out. This is an Olympic weightlifting champion right here. I'm I'm not joking. You really are. Like you're going down to Melbourne to do like powerlifting, weightlifting, like Okay, so where's the films? We when she films it, we're gonna put it in this YouTube channel and we're gonna sit here and we're all gonna give her like a little Esperanto cheer squad. Cool. <laughs> la pino della la mo kai se vi shatus citi un filmon vis ci es vi vide fari, war di shatu gin disco gin anche se vi ancora ne abonisco mi vidus vin cio in la benotto pino mo kai se vi ne estos tie shilevos vin kai jetos vin